日はありがとうございます。Thank you very much for today. デビスデビッドさんがおっしゃったあの二つのことについての質問なんですが、え個人的につの質問ですかあつおっしゃったことへの質問なのですが、一つは個人的なものを持たない、もう一つは人を色わせようとしない。ということをおっしゃいましたね。Okay. So I have questions about、uh, no private thoughts and no people pleasing. あの個人的なものを持たないというのはあ何でしょうイメージ的には分かるような気もするのですが実際にリトリートとかで生活なさっていくときに個人的なものを持たないというのは個人的な思考は考えはないということですね個人的なはい思考を持たないということ分かりました。 OK ですではもう一つ人を喜ばせようとしないとおっしゃいましたけれどもでもなんか私はお二人がとても私たちを喜ばせてくださっているように思うんですけれども I, yeah, so about no people pleasing so you said so you don't have to、uh, please other people but actually you too are、uh, pleasing people all of them so <laughs> right now. <laughs> であ人を喜ばせるというのはあ私たちはとても小さな時からとても必要なことで人間関係を築いていくよりもとても必要で大事なことというように思ってきたあの来たんですけれどもデビッドさんのおっしゃる人を喜ばせようとしないというのはそれは私たちの生活の中で具体的にどのようなことをおっしゃっているんでしょうか。 because we've been raised with the value that we in pleasing people is very good and actually necessary. Okay, and so how do you exactly mean that we are saying no people pleasing? Well, as we learn to turn within and follow the guidance of the Spirit. でもし私たちがですね自分の内側を見てそしてあのスピリットのガイダンスに従うとするならばでそこで私たちは自我がこの世界にですね与えた価値というものを手放していくことになります。So as a practical example、um, we consider it is important to have friends. で実践的な例,あの、まあ、例としたら私たちは友達というのが必要ですね。We may even say it's important to, to have friends and that our, our spouse or partner and our children and our family, it's important to have them as friends too. で私たちはまあ友達といってるのは家族であったり配偶者であったりとか兄弟であったりとかそういったものというのも大事であるということですね。But as we follow the Spirit, the Spirit tells us it is more important to have an attitude of friendliness. ですがあのスピリットに従っていくと私たちはもっとその実際の友達というか友達のそのフレンドリーなアティテュードですねですからあの信 親しみのある態度という方がより重要であるというふうに言っているんです。And in the end, to be able to have this attitude with everyone and everything. でそして最終的にはそれがあの一定の人ではなくて、すべての人に対してそれをあのとしんえっと親切であるというか親しみのある態度で接していくということですね。それをあのすべての人にやっていくということ。 So, for example, let's use uh, Jesus and Buddha, uh, Jesus and Siddhartha as examples. あではあの、ジーザスですね、あのブッダ・シッダルタをですね、ちょっと例に取りたいんですけれども。Uh, ah, I have no doubt that Siddhartha had friends and Jesus had friends. ね、私あの全く疑いないんですが、ジーザスもね、ブッダも両方友達はいたと思います。 And Siddhartha probably had some enemies, and Jesus had some enemies too. そしてシッダルダであっても、ジーザスであっても、敵もいたと思うんですね。But they both had a goal for transcending the human condition. ですがこのその2人というのは人間のその条件というのを超えていくというのをゴールにしていたんです。 so that they could be friendly towards everyone. ですから彼らはすべての人に対して親切であるということですね。And reach a state of mind where they had no enemies. そしてそこでは誰も敵がいないというそのマインドに到達していくということです。So we could say like 100% friendly. はい。ですから100%親しみがあるし、みんなに親切であるということです。And no hatred at all. はい。そこには憎しみが全くありません。 And this will require guidance. でそれにはガイドが必要なんですね。But as you follow guidance,、uh, the ego is offended. The ego is offended by, by spiritual guidance. Offended. offended. offended. そうでそのガイダンスを受けている時っていうのはあの自我っていうのはその それそこを守りたいんですそこの自我は自分を保っておきたいというふうに思うんです Because the ego wants to protect itself、はい、あのなぜならば自我っていうのは自分自身の存在を守りたいからですね And the purpose of spiritual guidance is to undo the ego completely であのスピリチュアルのガイダンスを受け取るその目的というのはそのエゴというのを取り消す完全に取り消すというのが目的です。So, When we talk about people pleasing, we are talking about the ego's desire for approval and being right and existence. ですから私たちが他者を喜ばせようとしないっていうのは自我がですねその人に、まあ、承認欲求その承認をしてもらうであったりとかあるいはあのその sorry, uh, people approval, approval and, and, and そしてその存在をですね認めてもらうということをしないそれを手放すということを私たちは言っています。Yeah. And so, uh, when we come very clear about following the Spirit's guidance, 私たちがこのスピリットのガイドに従うということに対して明確であれば、it will not necessarily please everyone. on the planet. でこのね、惑星の上にいるです、ね、人々全部をこう喜ばせるという必要はないんです。で私たちが、ね、ジーザスのあのあのお話を読むときには。で彼はですね愛であったり人をたたえたりそしてあの尊敬というのを持っていましたいつも。But not everyone was pleased ですがあの全部の人がジーザスに対して嬉しかったわけではないですよね。And it goes that way in our lives too. でこの人生においても同じことが言えます。Uh, we can use some specific examples. 私たちはまあ具体的な例を使うことができますが、uh, when we went to China, で私たちが中国にいたときに、uh, Francis's mother wanted、uh, to to have lunch and to meet with us, meet with me. であのフランセスのお母さんはあのデビットに会うためにですねランチを取ろうとしたんです。And that seems like a pretty common request. Uh, we're in China, we're in Beijing, and that's where she lives. であのこれはまあ普通のすごく一般的なリクエストですよね。私たち中あの北京にいて、そして彼女のお母さんも北京にいるんですから。But I remember at the time、uh, the request came、uh, years ago. でそれがあの1年前にですねリクエストが来た時に、uh, Francis just prayed to listen to the guidance あのフランセスはガイドに従うとそれをそれをあの祈っていたんですガイドの声を聞くということを祈っていたんです And then she talked to her mother and said、uh, David has many meetings であのそこでですねあのフランセスは電話をしてデイビッドはたくさんのミーティングがあるんです with people that have come from all over China to meet with David. And so there will be no time to meet with you at all. ですから、お母さんとね、会う時間は全くないんですというふうに言ったんです。And <laughs> so her mother said, Well, okay, then uh, I want to meet with you, my daughter. Uh, to uh, have, have some lunch. でですから、まあ、分かりましたとしょうがないねとであのフランセス私の娘と会うからというふうにその時間をねあのお昼一緒に食べるからと言いました、はい、ですからあの私の話であったりあなたの話であったりみんなの話であったりということを So Francis prays again はい、ですから今度またフランセスはあの祈ったんですね And she says, okay,、uh, I have one hour, and this is the one hour that I can meet you. では私はあの1時間だけまああなたと会うあのお話をする時間がありますと。And I don't think her mother was pleased with this answer. はい、で私はですね、お母さんはその答えにまあ嬉しかったとは思えないんですけれども。Are you kidding me? You come all the way to China and <laughs> あ中国にわざわざ来てたった1時間のランチの時間なの a o uh, s t o r e o u e h o u r m o r wanting to move to Australia to live with でもう一つ別の話なんですけれどもお母さんはですねあのフランセスオーストラリアにいたんですけどその時にオーストラリアに一緒に住みたいというふうに言ったんですね。 And it's not uncommon for a mother to want to live with her daughter, especially when she becomes up in age and years. であの年を取ってきたねあの、まあ、お母さんにとってはその娘と一緒に暮らすっていうのは、まあ、そんなに変わったことではないですよね。And I think at the time your mother was in her 60s. Mm-hmm. でその時にはまあ60代だったと思うんですが。You can share. Um, she went through a very long process to get、um, a green card to live in Australia. で、オーストラリアに住むためにですね、グリーンカードを取るのに、まあ、結構長い時間、あのいろんなプロセスはあの経なければいけなかったんですが、After two years of、uh, uh, the application, 2年間かけてですね、その申請をしていったんですけれども、uh, she got the approval. そしてあのその許可を得たんですね。And、uh, the last step is to bake uh, to pay. で最後のはもうお金を支払うというその段階だったんです。Because of her age, she, she has to pay $20,000 to live there permanently. であの2 0ドル2万ドルをですねごめんなさい2万ドルをですねあの彼女はもう年がまあ取っていたのでそれを払わないとそのあのオーストラリアに行けないという状況でした。So let's translate. 20,000 US dollars would be how many yen? two thousand. Twenty thousand. Two, Oh, on oh, your phone. Two hundred. Two hundred thousand yen. Okay. Oh two, no, two. Two million yen. Two million. Two million yen. Her mother would have to mm. pay after two years of application. Yeah, two years. Mm. So that that was the time when that um, request came. でその時にですね、まあ、リクエストが来たんですけれども、その時が私がオーストラリア離れて、アメリカに住もうっ決めた時だったんです。私のオーストラリアでのまあ、生活を手放して。ですからあの彼女は私に、 あの私はもうお金を支払うべきなのそれともそれは諦めて払わないで諦めてそれはもうこの先起こらないもう二度とないと思うけれどもっていうふうに。Because you need to think for me. なのであの彼女はですね私のために考えなさいというふうに言ったんです。And I said I I have to follow this calling. でも私は自分のその呼び声ですね内なる声にあの従いたいと言いました。Please make this decision for yourself. ですから for for others. For and ask her to make decision for herself. ですから彼のお母さんには自分のために自分で決断をしてくださいというふうに言いました。And please do not make a decision based on what I will be doing. ですからあの私が何をしているかっていうことをもとに基づいて決断をするのはやめてくださいと言いました。And make it doesn't matter which you choose, choose it because That is the desire of your heart, but not because I will be there. でどっちを選んでもいいんだけれども、それはあなたの心の中の望みであると、私ではないということです。So she didn't want to let go of the, the, the two years of fruit of the two years of application. で彼女はですね、この2年間のやってきたことの実ったものっていうのを手放したくはなかったので、She paid. なので彼女はお金を払いました。She never went, because I never went back. でもですが彼女は行かなかったんですなぜならば私はそこに戻らなかったからです The visa now expired でもうビザもう期限切れちゃったんですね But she never blamed me ですが彼女は私のこと一切非難はしませんでしたなぜならば私たちは彼女に自分自身のために決断をしてくださいというふうなことで合意をしたからですね So I think with when we talk about no people pleasing, ですから私たちが今あの他者を喜ばせないということを話すときには、we're really talking about we don't have to wear a mask to to hide behind. 隠れるためにマスクをする必要がないということを言っているんです。We don't have to pretend to be happy when we feel angry. もし私たちが怒りを感じているときに幸せを感じているようなふりをする必要はないということです。We don't have to do things to get other people's approval when it's not the desire of my heart. で自分の心の中の望みではないことを他者の承認を得るためにすることする必要はないということです。 it is very important to find、um, the calling and the inspiration in our heart. で私たちの心の中の呼び声であったり、インスピレーションというものに気づく、気づくそれを聞くということは非常に重要なことです。And when I still have doubt thoughts about my inspiration and following the Spirit 私がまだあの自分のインスピレーションであったりあの精霊に従うということにまだあの 疑問を抱いていた時 The doubt thought will be reflected by people in front of me. でも自分の目の前に現れる人々にその疑念というものが反映されていったんですね。And if I live purely、uh, to get other people to agree with me, to approve of me, Uh, to if I, if I want other people to approve of me. then I will deny myself what I truly feel in that situation. で、その状況の中で私が本当に思っていることっていうのを否定してしまうことになるんですね。 So as I just make it very a, a priority to follow the inspiration in my heart. で私がですね本当に自分の心の中のインスピレーションに従おうというふうに決めた時に As the, the, the doubt and the fear started to disappear in my own mind で私たちの私の中のその疑念であったり恐れっていうのは消えていったんです it actually um, do not reflected by other people anymore. でそしてその周りの他の人たちにもそれが反映されることがなくなってきました。So there is no need to ever,、um, there is no disagreement or discrep discrepancy. でそこにはですね何かあの合意しないものであったりとかあるいは違いですねというものが現れなくなってくるんです。Yeah. And I could add that、um, Earlier I talked about everyone wearing a mask. でこれ付け加えるとすると私は先ほど皆さんはマスクをしてつけているというふうに言いましたが God did not create this mask. あの神はこのマスクは作ってないですよね The ego made the mask. 自我がこのマスクを作りました And it made a mask for every person. はい、そしてこのマスクというのはすべての人に作りました And this mask is very shaky. はい、ですがそのマスクっていうのはすごいここぐらぐらぐらついてるんですね。Because it's hiding something that's underneath. なぜならばその裏にですねあの何かを隠しているからです。So this is how the ego tries to strengthen the, the mask. でそこがですねそのマスクを強くしようと自我がするですねそのぐらついている部分っていうのを。It needs to collect other masks. でその他のマスクをあのまたさらに集めようとするわけです。That will agree with the first mask. あでその一その最初のマスクに合うものをこう集めていくんですね。And it's all part of a scheme to maintain a false identity. でそれはですね誤ったそののあのアイデンティティっていうのをあのしっかり固めていくために。 And the Spirit wants us to undo the mask. であのスピリットはこのマスクというのを取り消していくことをします。To always be very authentic. はい、でそれはいつもあの本質的で本物であるというふうにあのスピリットはいつも本物なんですね。Not trying to hide or protect anything. でそれは何かを隠していたりあるいは守ったりする必要がないということ。So actually this is a very profound question. えあの非常に今のは深い質問だったんですが。Because it can seem on the surface like it is good to please other people. であの表面的にはですね、人々を喜ばせることはいいことってなってますよね。And there are people who go through their whole life pleasing other people. ね、あのある人はですね、もう一生その人を喜ばせて生きていく生き方をする人もいます。And then They seem very friendly. で、その人は非常に、まああのね、フレンドリーな感じしますよね。But they may be diagnosed、uh, with cancer. ですが、がんというふうに、まあ、診断されるかもしれません。And then the question is, why is a friendly person uh, being diagnosed with cancer? でもなんでじゃあそのフレンドリーな人ががんになっちゃうの And many of us have had that experience. Uh, my grandfather was very gentle and very friendly. But when he yeah, when he became 80 years old, he went through a very dark uh, period with cancer. はい、ですあの80歳になった時に彼は非常に、まあ、深いあのがんになってしまったんですね。Yeah. And that began me questioning how could this even happen? で私がですねそれで自分に問うたんですねなんでこんなことが起こったんだろうと。And the course helps us see that we have to go very deep with our healing. でコースはですねあの私たちはヒーリング深くいかなければいけないというふうに言っています。That There is no physical illness, it's all a mental illness of misidentity. でそこにはですね体の病気というのはないと言っていますフィジカルな物理的なものではないと言いますそれはいつもメンタルであると guilt away at our, at our awareness. で私たちがですねそこに恐れであったりとか罪悪感というのを持っているとそれが私たちの気づくというものをかあの気づけないようにしてしまうんですね。 We have to let this darkness up for healing. ですから私たちはまずその暗いものというのをあの癒すために表に出していかなければいけません。So thank you. That's a very, very profound question. ありがとうございました。非常に深い質問でした。こちらこそありがとうございます。Thank you very much. Thank you very much. It was very easy to understand your share. <laughs> I'm so happy to meet you. I was about I was about to be uh, become cold. I mean, have have have cold, but now she's actually now ah. fine. so she's well. Beautiful. Thank you.